<laughs> Да шучу я. Как вы могли понять, речь пойдет про тимраны. Не самое малоизвестное понятие в дефраге, но, к сожалению, мало кто в них играет. Не думаю, что это связано с их сложностью, ведь раньше много кто играл. Можно найти кучу демок на ютубе. Я думаю, что это связано со сменой поколений. Итак, что же такое тимран? Исходя из названия, можно понять, что это командный забег, но в чем суть? Суть в том, что вам нужно будет взаимодействовать друг с другом, пильнуть пилой, помочь словить об, сделать machinegun boost, решать какие-то загадки и так далее. В общем-то, можно сказать, что если ты не кинешь своему другу rocket, то он не заберется к месту, где нажмет тебе кнопку, чтобы у него открылась какая-то дверь. И тимраны бывает от двух до пятерых человек. Более того, спокойно играются в обе физики. Кто-то скажет, ну выглядит скучно, но поверьте мне, там есть над чем поломать голову. Мы играем тимранок в составе Дональд, Тутифуки и я уже на протяжении двух лет, если не больше. И разнообразие роутов просто зашкаливает. Но давайте лучше послушаем небольшую историю от самого Дональда. Dude, ever since I started playing defrag modes, even back in Zenotic in 2016, uh, I've just always been fascinated by the intricacy and the elegance that you can see in team runs. When I first saw that run on the third person by Kitty, Shio, and McCormick, I was blown away. I was absolutely mesmerized by the sheer beauty of it. You know, ever since then I started thinking about, you know, what would I put in my own team run map. I sort of started fantasizing about the tricks that I could put in there but in Zonotic, at least, nobody was really interested in that sort of thing, and the game didn't have support for it anyway, so I just shelved those ideas. When I started playing Reflex Arena, uh, the game had a much easier to use map editor, and it gave noobs like me a chance to try and be creative and try and create our own maps as well. So, with the help of another mapper called Sharkosity, I ended up creating a team run map called Team Race 1. The core mechanic was the stake gun. It was a gun that you could use to shoot uh, basically a platform for the other player, or even yourself. This was a pretty unique mechanic that didn't, and still doesn't, exist in DeFi. After that map was released, I played it and another map uh, from a mapper called Pakao with Crazy Al for a bit. He was the only other player that was like really interested in team runs and wanted to give them a shot. And with him, I actually grinded those two maps for quite a while. This was back in like early 2019, I think. Then when the Reflex Race World Cup 2019 came around, uh, the Reflex Race community started, you know, trying to get other players from other games to play in the Reflex Race World Cup. One of the players that ended up coming over was Woody. He was at the time already a really skilled weapon defragger, and it took him only a couple of days to really like adjust and acclimate to Reflex's weapons, and physics aside from the cup, he actually had a little bit of a, uh, a, a, competition with me and Knight on some of the weapon maps in Reflex, which up until this point were severely neglected. The game was basically strafe only, so this was very fresh and very new at the time. It was very exciting. But, you know, even though it was a competition, it was all totally in good fun. It was all just us having fun on the maps. And from that, I got the idea, hey, this guy's a good player. Why don't I ask him to play team runs with me? So with him, I actually started playing my own team run map, Team Race 1, uh, for about like probably three to four weeks until we got a really good time on it. And at this point, I was hooked, dude. I was loving it, so I wanted more. After some time in Reflex, Woody brought up the idea that I could join him in Defrag and play some of the, you know, Quake 3 Defrag team run maps with him at the time this was a, a, little daunting for me, you know, like the world champion, the best player in the world asking me to play some team runs with him in his home game, which I had no experience in, but, you know, I, I took it in stride. I was like, yeah, sure, let's do it. The first map we played was OJDF SA in uh, three-player CPM, and even though I wasn't very good at the game, you know, I was still new to Quake 3, as it were, I remember it being so much fun regardless. And the rest is history, I suppose. We've just been crushing it ever since. И все-таки зачем вам играть Тим Раны? Во-первых, это весело, начиная от всевозможных фейлов до абсолютно дурацких ситуаций. Во-вторых, это командная работа. Я, конечно, понимаю, что дефраг по сути игра одного игрока, но тем не менее успешность Тимрана зависит от индивидуального скилла каждого из участников. А какое удовольствие получаешь, когда вместе придумали роут, сделали рекорд? Чувство восторга ощущается намного острее, чем рекорд на обычной карте при игре в соло. Я, к примеру, при рекордах на обычных картах уже вообще ничего не чувствую. Далее у нас стабильность. Тимран лучше всего тренирует вашу стабильность, ведь без нее рекорд, зависящий от вас обоих, не будет поставлен из-за фейла. Не надо думать, что всю карту необходимо проходить с первого раза. Такие карты, конечно, есть, например, Сафи ОДФ, где везде стоят килл-триггеры и вам понадобится много терпения, чтобы сделать на ней рекорд. Но в большинстве случаев есть сейф-места, где один игрок ждет, пока другой сделает свой трикс. Дальше вам будет необходимо терпение, ну и следовательно оно тренируется. Как и в случае с Сайфио, вам нужно будет много терпения. Очень много терпения. Можно даже сказать, это самое важное в тимранах, поскольку в некоторых случаях ран будет зафейлен без вашего участия. И терпение и хладнокровность помогут и вам, и вашей команде достичь желаемого успеха. Сколько роутов можно найти на добротной комбо-карте? Очень много. А сколько роутов можно найти, если вас двое, трое? Каждая идея, обработанная через три головы, становится в разы лучше, и ваше понимание игры и построение роутов также улучшается. Хороший пример развития дефрагера через тимраны это, собственно, Дональд. Когда мы начинали играть, он не умел вообще ничего. В итоге мы открыли Машинган Буст, сделали мировые рекорды на большинстве team run карт, и на данный момент он занимает первые места на варкапе. Ну и напоследок, держите порцию клипов с Твича и убедитесь сами, что это точно, как минимум, весело. Слабый. Тувик. Корс, это на мне. Воды тувик. yeah, it happens. Donald too weak. Donald always strong enough. Сука! Yeah. Я гопник настоящий, блядь. Эй, сука! Сюда иди! No, okay, it works. But it does have frags filter, I guarantee. No. Ну ты дурак, блядь. Посмотри. Смотри, смотри. Давай, смотри no, no, we can, we can. Yeah, it works. This is finished. It has trigger. It has only stop timer. Да, ну читай, сука. Ты смотри, а не читай. Да, я смотрю. Но это, что это за хуйня тогда? Я не знаю. Спам да? флаг? Да, ты долбоёб, блядь. Не знаю. Alright, alright, alright. Come on, you know what to do, right? Maybe. Это просто сложный прыжок или что? Maybe. Что maybe, сука? Бомба. Бомба. Ambulance. Да. It's for They're coming from me because I'm too sick. Oh. Too sick at this game, блядь. Подожди, может что-то еще можно придумать? Что можно сделать еще? Uh, а, we can jump. no, like I'm serious. <gasps> Yeah. В натуре, мы же... That way it might be easier. Может быть. Го попробуем. Давай. Так. See? What did I say? <laughs> Доллар гений сегодняшний просто. Довольно красава. Nice. Дурак ты. Абсолютный дурачный. I'm sorry. I'm trying to shoot door, you know. Impressive. Это гениально. Это гениально. Impressive, Дован. Sure. Advanced mechanics. Advanced Demon is a ballerina. Yeah, true. What? Look He's a spin. ballerina. He can do the pirouette thing, whatever. <laughs> Mas... My name is Mario! Mamma mia! oh, não stop it.